nosotros para ir en contra de esta dinámica que non para a non ser que a ciudadanía nos votemos a cargo. Desde a plataforma de pensionistas de Ferrolter, desde a plataforma de pensionistas a nivel de Galicia e no conxunto do Estado, tomamos unha decisión. A decisión é que temos que movilizar o conxunto de cidadáns e cidadáns para dar unha batalla na calle a esta que nos quere asfixiar. Entonces, hoxe, e durante todo este mes, estánse a facer concentracións e movilizacións no conxunto do Estado. É verdad que estamos a empezar. É dicir, non estamos no punto alto. estamos comenzando a caminar o que está a pasar todos o conocedes todos o conocedes tenemos que hacerlo. Tenemos que decir que de no estamos aquí para denunciar públicamente o maltrato impune los bancos contra o conxunto da ciudadanía, pero sobre todo hacia as persoas maiores. Desde hai algún tempo, pero sobre todo con a excusa da pandemia, están aproveitando esta situación para, entre outras cousas, cerrar oficinas, recortar de forma drástica os horarios de atención aos clientes, nos obrigan a agarrar largas colas durante horas, incremento continuo do cobro de, das comisións, comisións que afectan sobre todo a rentas máis baixas, se eliminaron e sigue eliminando as gestións ordinarias que hasta ahora se levaban a cabo de forma presencial, nos obligan a facelas a través dos caixeiros ou a través da internet a sabenda que pola edad a xente maior ten moita dificultades xa que na maioría dos casos non tiveron ou non tivemos posibilidade de incorporarnos ao manejo das novas tecnologías e polo cual estas persoas vense obligadas a depender a súa vez de outras personas. por todo esto estamos a existir. A ver los horarios de atención de antes la pandemia. Es decir, de 8 y media a 2, que se nos atenda por ventanilla para cualquier tipo de gestión y exigimos sobre todo todos hechos que sobradamente nos merecemos como personas, algo que desde hay a parece que estas entidades bancaria se De La misma manera que parece que olvidaron que debamos confiando en nuestros apoyos durante toda nuestra vida, el que gracias a todo esto siguen existiendo y siguen robando estamos enfrentando una especie de alimañas desde hay que Pensamos que debemos pararles ustedes de forma definitiva. Confirmamos que todas las grandes entidades bancarias pusieronse de acuerdo para poner en marcha o cobro por todo tipo de servicios. cobren comisións escandalosas por transferencias, por recibos, por tarxeta, por libreta, cobren comisións por todo. Obrígalos a contratar seguros de vida, fogar, coche, etc. Ah, pero si temos unha cantidad importante de diñeiro metido no banco, entonces si hai solución. É dicir, estamos ante unha banca Estamos ante unha banca claramente clasista, é dicir, se vai por aqueles cidadáns que menos recursos teñen e os que menos posibilidades teñen de pagar todo este tipo de asuntos. Xa non vale a solución que acabamos anteriormente, Cando tiñamos un problema en un banco determinado, íbamos ao banco e lle decíamos Oye, mira, eu estou cobrando unha pensión por este banco. Si non me quitades as comisións, me vou para outro sitio. cogíamos, arreglábamos desa maneira, na maioría dos casos, o mismo banco daba marcha atrás exclusiva problema. Ah, pero en que fai un ano aproximadamente as entidades bancarias puxeron xeia con. É o mismo que fai o Santander, o fai a Banca, o fai o BBV, o fai Bankia, etc. etc. Por lo tanto, esa posibilidad que tínhamos de presionar o noso banco desaparecer definitivamente. Por lo tanto, estamos ante un problema añadido de difícil sentido si no lo profundizamos. Decimos también por todo tipo otra victoria tanto responsables do goberno como responsables da xunta dos concellos e grupos políticos temos que incidir na necesidade da movilización cidadana tanto a nivel de Galicia como no conxunto do Estado queremos facer un, un chamamento aos compañeiros e compañeiras para ver a posibilidad da constitución de unha plataforma contra as comisións bancarias. É moi importante que a ciudadanía, aqueles compañeiros e compañeiras que non tedes outras actividades, pois que falades con nosotros para ver que posibilidades poderíamos ter de formar unha plataforma en defensa de unha banca pública porque aquí se ha perdido a oportunidade máis grande que tiñamos. Bankia, Bankia era o banco señalado para xugar ese papel do banca pública. O que se fixo foi unificado con outro banco e, polo tanto, privatizado definitivamente e perdendo esa gran oportunidade. Bankia era un banco con maioría de capital público. o 60% capital de Bankia era privado. Este gobierno de progreso tenía que haber aprovechado la situación de conformar ese banco para ser o banco referente nacional esa Alemania, con dinero público no lo podemos que mobilizarnos de novo e, e nada máis entonces agradecer eh, a vosa presencia a vosa presencia aquí porque eh, nos tempos que corren a pesar das dificultades que hai bueno, pois pues, o tempo de estar aquí un poco